no anterior mandato eu estive aquí en Luneda e eh, as veciñas e os veciños me dixeron que o acceso da estrada provincial estaba nunhas condicións que non eran asumibles, non? Que había que facer unha, un traballo para que a estrada de Luneda estivera en boas condicións. Eu creo que a xente, viva donde viva, ten que ter servicios e ten que ter dereitos. Non pode ser que solo se invista nos grandes núcleos de poboación, todo o contrario. Hai que investir moito nos concellos de menos de 20.000 habitantes. había un compromiso que está feito. Como decía a Presidente de Deputación, nós centrámonos e realzamos feitos. Non? En este caso, había un compromiso por parte da Presidenta con este alcalde e tamén cas veciñas e veciñas da parroquia de Luneda de acometer neste caso o que era o novo asfaltado da estrada de 3 km que accede a este lugar. No tramo aquí central pois se limita o, a velocidade a 30 a 30 por hora, con dúas marxins para que a xente poida peatonalmente desplazarse, e o resto da, da, da calzada pois, ten, é unha calzada xa cas condicións normais, non? Pero que realmente aquí no conxunto quedou moi ben. Era unha petición por parte tamén dos veciños de que neste lugar se limitara a velocidade, porque é un lugar moi frecuentado, sobre todo no verán, Temos unha praia fluvial, temos un torreiro, por tanto aquí non solamente os disfrutan as veciñas e os veciños da parroquia de Uneda, senón tamén o conxunto das veciñas e veciños da Cañiza e os visitantes. Non?